Yeah, yeah, it's bumble up, baby, it's bumble up. Okay, this is like baby, man, it's like baby. Yeah, okay, let's go. Mother from the life, baby. Life, baby. Life, baby, no cry. Vives cosas que nunca se entiende sabes, solo es que mientes Haces cosas que no sé si tú comprendes Ven baby, ya no mientas Haces cosas raras, nunca aciertas Baby mamá, ¿qué te pasa? No te hagas la falsa Sé positiva, viva Solo piensas en cosas muy negativas Y cuando mientes eres otra de esas niñas Mira, ya no sé si eres la misma baby, ya no mientas. Haces cosas raras, nunca fiertas Baby, mamá que te pasa? No te hagas la falsa. Like, baby, ya no mientas. Haces cosas raras, nunca fiertas Ay, baby. Ay, baby. No te haga la falsa. Ay, baby. No cry cosas que nunca se entiende Lo que sabes solo es que mientes Haces cosas que no sé si tú comprendes My baby, no cry Vives cosas que nunca se entiende Lo que sabes solo es que mientes Haces cosas que no sé si tú comprendes My baby, my baby